हेलो कैसे हो रेबिटो देखना खा रहा है खाई जा रहा है खाई जा रहा है खाई जा रहा है खाई जा रहा है इधर देख लो इधर इधर बिजी है खाने में नहीं देखना कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है इधर देखा कान तो देखो हाँ कितने तेज है यदि यदि यार कान तेज है बोला तो ऊपर देख रहा है मम्मी देखो तो देख रहा नाक कैसे वू कर रहा है देखना अर्जुन नाक कैसे बना रहा है थोड़ा सा इतना सा लिख दो ये नाम का ये इसमें बढ़ जाएगा हेलो क्या हाल है अब हेलो हाँ बेटो क्या हाल है तुम्हारा टांग ठीक है अब तुम्हारी दर्द तो नहीं हो रहा ए, खाने में बिजी है वो हमारे साथ बात नहीं करेगा है ना है ना देखना कितना बिजी है खाने में ओके फिर बाय खाते रहो